ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಲೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಆರ್ ಜಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಸೊ ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಲು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಅದು ಮೇಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗೋಯಿತು ನಿಮಗೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಮೂರು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪಿನ್ಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ತರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯಿತು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಸಾಕಾಗೋಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪಿನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವಾರ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇವು ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ಗೂ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸು ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೀವಿ ಆ್ಯಡ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ <clears throat> ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನು ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಡಿ ಎಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಆರ್ ಜೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಸೊ ಇವತ್ತು ಲಾಗ್ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೇಲಿರುವಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ದಿನವೂ ಇದೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಏನು ಗೋಬಿ ಮಂಜೂರಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೋಬಿ ಮಂಜೂರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಸೊ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೋಬಿ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಗೋಬಿ ಮಂಜೂರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೋಬಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಕ್ತಾರೋ ಕಾಸನ್ನು ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಸಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಬಂದಾಯಿತು ತಗೊಂಡಾಯ್ತು first item so next item ಏನೇನು ಬೇಕು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೇಕು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಓಕೆ ತಗೊಂಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗಪ್ಪ ತಿನ್ನು ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಬಂದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಒಂದು ಸೊ ಇದು price thirty five one five forty rupees ಆಯಿತು ತುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕಂತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಳ ಇರುತ್ತಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೊ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳಿಯೋಣ ಫಸ್ಟು ಸೊ ಓಕೆ ಇದು ತೊಳೆದಿರೋದು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಏ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀರ ನಾನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಮೈದಾ ಇಟ್ಟು ಕಾನ್ಫರ್ ಹಾಕಿ ಅಂದರು ಹಾಕಿದೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ರಿ ಅಂದರು ಈಗ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಕಣ ಬನ್ನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕರಿಬೇವು ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಚಪ್ಪು ಬೇರೆದು ಅದೆಲ್ಲ ಶೆಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ಕೆಚಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಏನು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದಾಕೆ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೋಳಿ ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲ ಬೇಡ ಇಷ್ಟಿರ್ಲಿ ಏನಕ್ಕನ ಆಗಿತ್ತು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದೆ ತಿಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸೆಜ್ವಾನ್ ಸಾಸು ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಿನ್ಬೋದು ಉಪಕಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ವಿಕೆಟ್ ಹೋಯ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಏನೋ ಡಿಸ್ ಆಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲಾಜ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಹೊಡೀರಿ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಸಿ ಆರ್ ಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಲ್ ಸಿಗೋಣ until then take care bye bye bye bye